біз э, э, сәлмағаның үйіндеміз э, сәлмаға өзін өзі жаңағы қазақстан республикасының парламент мәжілісіне депутаттыққа ұсынып жатыр енді бұл кісі есіл ауданы мен сарыарқа ауданы бойынша ұсынып жатыр бағдарламасы өте керемет бағдарламасы халық үшін жасалған тек қана сіздер үшін аналар бар көп балалы аналар біздің ә, ата әжелеріміз бар жастар бар жас балалар негізі халық үшін бағдарламасы өте керемет халық үшін жасалған ә, мен ә, сіздерге айтатыным осы сәлім өтен сағындықұлына дауыс берейік барлығымыз бір кісідей енді сәлім ағаның үйіндеміз біз сәлім ағаның өзіне қазір бағдарламасын қысқаша айтып өтсін құрметті сайлаушыларым құрметті бауырларым бүгін Ақпаны 19 күні сайлау науқанының екінші күні келгесін мына маған арнайы абзал бауырым келіп отыр менің бағдарламамның мән жайын қысқа түрде болса да білейік естейік, көпшілікке жеткізейік деп сондықтан мен осыған өзім қуана бірінші тек қысқа түрде айтайын дегенім біздің қазақстанымызға жасыратын жоқ оны барлығың, барлығыңда білесіңдер жетпей тұрғаны адал таза қолдары былғанбаған ештеңеге азаматтар жетпей отыр әсіресе мына жоғары жағында соның ішінде парламентте парламент деген ол көкейтесті мемлекеттің бүкіл тіршілігін адам туғаннан адамның қайтқан күніне дейін мәселесі шешілуге арналған заң орны енді мына мен өзімді өзім неге ұсынып отырмын мәжіліске депутаттыққа мен өзім өзім сенемін қатты сенемін себебі мен өзім таза адаммын өмірде ешкімге ешқандай бір алыс бір қарыз бір бережақ болып көрген емеспін әрине енді бұл өмір болғасын әр адам туралы түрлі өсектер жоқ заттарды ойлап шығарып жаза береді бірақ ол жоқ ол арам айтылып жатқан таратылып жатқан өсектерге әрине менің дәлелдерім бар алғашқыда өздерің бәрінде естідіңдер мен депутатқа тіркелем дегенімде жасырмаймын мен 15 күнде жүрдім өзімді өзім тіркетуге тиісті құжаттарды тиісті орындарын аралап сол тиісті орындарының қасынан өтіп менің бұл осы астанада маған берген жауаптағыдай емес сегіз жыл тоғыз ай жиырма екі күн өмір сүріп жатыр дегендей осы жерде 2010 жылы жылы алматыдан көшіп келіп сол 13 жыл бойы осы ақмола қаласының тұрғынымын енді қазіргі жаңа атаумен астана қаласы дейді маған бірақ тарихи ақмола аты өте көбірек ұнайды енді қысқа түрде біріншіден мен енді қазақшада орысшаға да айтқым келіп отыр себебі жасыратын ештеңе жоқ біздің мемлекетімізде халық тұрғыны соның ішінде өзіміздің қазақ бауырларымыз бар қазақша түсініңкіремейтіндер бар қазақ тілін білмейтіндер де бар енді мен оларды айыптай алмаймын неге білмейсің деп ол алла бұйырса қазақ айтады ғой көш жүре барады түзеледі деп мен де кезінде орыс мектебін бітірдім орыстардың арасында өстім бірақ дегенмен де үйдің талабы отбасының талабы болғаннан кейін мен өзімнің ана тіліме берік ана тіліме нық болып осы бүгінгі күнге дейін ана тілімді бес саусақтай білем десем артық болмайды енді қазіргі күні біздің халқымыздың қайғысы көп біріншіден мен ана күні қыркүйектің бір күні президент тоқаевтың жолдауын тыңдағанда қатты ұялған жерім қатты қысылған жерім төменгі еңбек ақыны алпыс мыңнан жетпіс мыңға дейін көтерем дегенде мен кіріп кететін астында жердің ішіне тесік таба алмадым не деген сұмдық масқара бұл мазақ сияқты бүгінгі күні халықтың күй жағдайы жоқ болып тұрғанда он мың теңге қосып оны бір керемет не сияқты көтеріп айтау атаудың өзі мен өзімше оны ұят деп санадым ұят шынында да менің мына бағдарламамда мен көтергім келіп отырған мәселем мына құдай қалап ертең мәжіліске депутат болып өтсем ең болмаса сол төменгі еңбек ақыны жүз мың теңгеге көтерейік жүз мың теңгеге жүз мың ол да көп емес менің ойымша енді құдай қаласа мен одан да артық көтергім келіп тұр бірақ біріншіден мен қазір ертең мәжіліске барған соң қазақстанның күй жағдайын білуім керек экономикалық күй жағдайын содан кейін ғана мен одан әрі да мәселені көтеру болады сонда мына ең төменгі э, зейнетақыны мен жүз мың теңгеге көтерткім келеді енді азаматтарымыз жұмыс істеп жатыр қаншама жұмыс жағдайы өте ауыр бірақ ауыр болғанымен жұмыс жоқ болғанымен адамдарға тіршілік жасау керек күнкөріс керек күнбе күн тамағын жеу керек ол үшін жетпіс мың теңге ол ақша бола ма әрине ол ақша емес сондықтан мен мына ең төменгі еңбекақының төбесін жүз елу мың теңге қылуға атсалысқым келеді жүз елу мың теңге сондықтан төменгі еңбекақы жүз елу мың теңге болсын ең төменгі зейнетақы жүз мың теңге болсын зейнеткерлерге де бұл үлкен бір көмек тірек болады деп мен өзім сенемін сосын біз мына ананы құрметтемей кеттік несін жасырамыз бәріміз ананың ішінен шықтық кім кімнің болмасын қазақтың әнұры анасы бар адамдар еш уақыт қартаймайды деп ә, мен де дүние келтірген анам сонда ойлаймын ана баласын туады қиналып туады себебі адамды бала ә, анасы баланы туып жатқанда тоғыз ай тоғыз күн ол кісі бір аяғы өрде бір аяғы көрде жүреді ол қиындық көптеген аналар ана үстінде қал үстінде иә босанып жатқан кезінде қайтыс болған о дүниені аттап кеткендер бар сонда біз оны бағаламауымыз меніңше имансыздықтың басы сондықтан мен көтергім келіп отырған мәселем әр анаға жәрдем ретінде баланы туған бойдан бір миллион теңге көмек ретінде ақша аударылу керек есеп счетына ол онда мен көп ақша деп санамаймын бірақ дегенмен де әйтеуір бүгінгі күнмен санағанда бүгінгі күні енді аналарға шын айтқанда ешкім ештеңе көмектесіп жатқан жоқ бір миллион теңгені мына баланы тудың ба туған кезінде бір айдың ішінде бір, бір миллион теңге ананың есеп шотына аударылу керек кішкентай дүниеге келген жас сәбиіміздің күнкөрісіне тірлігіне болашағына деп сосын енді бүгінгі күні не жасырамыз үйсіз қаншама халқымыз қаңғып жүр десем енді артық болмайды оның ішінде көбісі қазақтар қаңғып жүрген қаншама үйлер салынып жатыр сұмдық үйлер салынып жатыр сұмдық соншама салынып жатқан үйдің ішінде тап біздің қазақтар үйсіз өзінің жерінде өзінің суында өзінің топырағында ата бабаларының жерінде үйсіз қаңғып жүрген меніңше бір үлкен көргенсіздік біздің қазақ үшін бір көргенсіздік мына біз қараймыз арабтар қалай өмір сүріп жатыр түкіріктері жерге түспейді дейді ал біздің қазақ неге одан кем болу керек сонда мен қылып отырмын міндетті түрде мына пәтер беру мәселесін мемлекет қатты қатты қолға алу керек соның ішінде міне жан жақтан түсініп жатқан ұсыныстар баяғы кеңес заманында бір жақсы жер болды әр кәсіпорынға әр мекемеге өздерінің жағдайын шешуі өздеріне жағдай жасайтын еді мысалға қазір мен міне білемін жақсы телеарналар радиолар жарнамамен қанша ақша тауып жатыр ал солар неге өздерінің қызметкерлеріне үй салмайды сол өздерінің қызметкерлеріне неге үй бере алмайды осы мәселені меніңше нықтап тұрып қолға алу керек сондықтан жаңағыдай маған анайын бағдарламалар көп құрамайды жиырма жеті жиырма жиырма бес деген ол сандар ғой жеті жиырма жиырма бес деген жеті пайызбен жиырма миллион жиырма бес жылға деген а оның артында не бар оның берілетін ұйым ма берілетін ұйым емес сондықтан мен ойлаймын мемлекет тарапынан осы мәселе қатты қолға алыну керек әр отбасына әсіресе жастарымыз балдар бар үй міндетті түрде берілуге тиісті деп санаймын алуға міндетті тиісті сосын мен мына көп естіп жатырмын әйелдеріміз көшелерге шығып жатыр айқай шу бізге елу сегіз жасты зейнет жасын қайтарыңыз дейді мен оған келіспеймін мен ойлаймын әйел баласы зейнет жасына елу жасында жасты шығу керек жасында себебі әйел бала туады үйінің бүкіл шаруашылан көтереді бұл қашын демалады сонда бұл бұның күнкөрісі қашын басталады сонда мен ойлаймын әйелдің зейнет жасы 25 жастан болу керек ал енді көп аналарға 50 жастан қылсақ ол артық болмайды себебі ол айтып көп баланы туды төрт бес алты жеті он бала туды. сонда бұл қасқа бейшара көппен бірдей жаңа кеше соңғы тоқаевтың жасағаны алпыс бес жасында зейнетті жасқа шығу керек деп мен оны қолдамаймын сондықтан балалы аналарға менің қоятын талабым ердің құдай бұйырып парламентке депутат болып өтсем балалы аналардың зейнет жасы елу жас болу керек деп санаймын мен өзім сосын енді бәрімізді көріп жатырмыз күнбе күндік тамақ қымбаттап жатыр күнбе күндік жанармай жағармай қымбаттап жатыр ал ол егер де ол қымбатшылыққа мен көнер едім егер де сол қымбаттаған картоппен қымбаттаған қызылшамен қымбаттаған нанмен айлық өсіп өсіп жатыр екен қатар міне бүгін нан мысалға үш жүз теңге болды тап сол күні алатын адамның алатын төменгі зейнетақысы жүз елу мың теңге болса Е, алатын еңбек екі жүз мың теңге болса онда мен ода түсінер едім жақсы енді сенің зейнетақың еңбекақың көбейді ғой енді не ол мынаны енді үш жүз теңге болса төрт жүз теңге болса иншалла бола қойсын деп мен оған келіспеймін сондықтан мен мына талап еткім келіп отыр құдай қалап парламентке депутат болсам нанның ауыл шаруашылық өнімдерінің шикізат жаңағы жанар жағармайлардың бағасын 25 пайызға түсіру керек ол үшін мына антимонопольный комитеттер дейді ғой антимонопольный комитет өте мықты мекеме өте мықты мекеме бірақ олар өзінің құқықтарын жөнді дұрыс пайдалана ала алмай жүр пайдалана ала алмай жүр пайдалана алмағаннан кейін оларға ешкім бағынып жатқан жоқ кезінде мен мына есіме түсіремін ақтөбеге келдім мына гострахтың бастығы болып сонда гострақты ешкім менсінбейді ойлаған орындаған жоспарымыз жиырма пайызақ. мен келгеннен кейін қарашаның бесінде келдім желтоқсанның жиырма сегізінде мен телеграм бердім алматыға жоспарды орындадық деп бәрі аң таң қалды а неге а себебі мен қарауымда жұмыс істеп жатқан адамдардың әрқайсысының мәселесін шештім шешкеннен кейін ол ана страховой агенттер жанын салып бәрі жұмыс істеп бір жағынан не істедім Гострахтың мәселесін беден үшін ана колхоз совхоздарға қырылған егіндерге өлген малдарына төленетін ақшаны заңды түрде төлеуге кірістім олар сосы колхоз совхоздар түсінді жеке адамдар түсінді е «Э, мынау гострах бізге шын керек екен ғой бұдан көп көмек бар екен ғой бізге деп жеке тұлғаларға кәсіпорындарға деп содан кейін міне гострахты халық алақанына салып жүрді мен келгенде мен халық мәз болып қалды мен бастық боламын Мен сондықтан мен не қылатыным егер біз антимонопольный комитеттердің беделін көтерсек антимонопольный комитет қолына дұрыстап тұрып алса мына бағалардың өсуін қымбаттауын онда ол ешбір жеке кәсіпкер болсын кәсіпорындар болсын қараптан қарап тамақтардың өнімдердің шикізат ненің жағы жанар жағармайдың бағасын өздігінен көтер алмайды бірақ оны бағалау керек қадағалау керек қадағалайтын өкінішке орай антимонопольный комитет те жоқ антимонопольный комитетті қадағалайтын парламент те жоқ осының бәрі парламенттің алдынан өтетін мәселелер парламент өзінің алдында бұндай мәселені қараусыз тексеруші жіберуіне құқығы жоқ деп санаймын мен сосын бәріміз естіп жатырмыз ауруханаларда дәрігерлер кезекке шығады бір тәулік отырады жиырма төрт сағат ол адам баласы ғой ол демалу керек қой сосын бірақ соларды қадірлеу керек қой сыйлау қой сонда мен айтып отырмын бұларға мына шығатын ақының бір пайызы алатын ақыға қосылу керек сонда мұғалімдер дәрігерлер өздерінің қызметінің қажеттілігін ғана байқайды байқағаннан кейін олар қызметіне салдыр салақ емес жақсылап беріліп тұрып қарайды сосын менің мына қарсы болып жатқан мына жеке сот орындаушылар институтын құрды мен енді өзім заңгер болғасын бәлен бір жыл прокуратурада істедім сот шешім шығарды соттың үкімі шықты сот мемлекеттік орын соттың шешімін орындау керек жеке сот орындаушы сот орындаушы жеке сот орындаушы болады а неге жеке сот орындаушы болады ол мемлекеттік соттың шешімін орындайды сонда мен жеке сот орындаушы деген сөзді мен мына ұқпаймын мына ресейде дұрыс жасады бүгінгі күні сот орындаушы мемлекеттікі бірақ өндірді ма соттың шешімін орындап и содан екі пайыз мемлекетке қайтару мемлекетке иә сол өндірген ақшадан өндірген мүліктен сен екі пайыздық төлем ақысын ал мен ойлаймын ол өте заңды өте дұрыс ол да далада қалмайды еңбек ақысы да алмайды бірақ бұл соттың қарауында жүрген сот орындаушы әділет министрлігіне бағынады кез келген уақытта әділет министрлігін шақырып алып талап қоюға болады мына неге сот орындаушылар жұмыс жасамай тұр неге соттың шешімдері дұрыс орындалмай жатыр деп а қазір әр жеке сот орындаушы бұл би бұл құдай бұл патша сосын ол ешкімді қазақша айтқанда қыстырмайды өзінің керек жеріне қыстырмағаннан кейін жұмысты өзінің қажетіне қарай істейді сосын міне мен аң таң қалып отырғаным қазіргі күні айыппұлдарды мына көліктің жол, ережесін бұзғаны үшін сосын салықтар төлемек үшін ғаламторға жіберетін болған ғаламторға сот орындаушылар мене қулығы қазақтың сот орындаушылар заңының төртінші тарауының 27-28 баптарында нақты айтылған сот орындаушы сот шешімін орындауға жататын жауапкерді шақырып алу керек сұрау керек одан сен неге айыппұлыңды төлемей отырсың сен неге салығыңды төлемей отырсың қазір сот орындаушы ол істемейді жеке сот орындаушы ол қатысы жоқ болсын ақшаны өндірген болады адам сен барып өзің төлейсің салығыңды айыппұлыңды төлейсің бірақ ол сот орындаушы саған орындатқан болады сол сенен өзінің да өндіріп алады ал ол сонда адамға қорлық қой ол салығы төлейді айыппұлын төлейді үшін жеке сот орындаушының ішіп жатқан жеп жатқан тамағын да төлейді яғни айтқанда жеке сот орындаушыны асырайды онда көргеністер меніңше қою керек ғаламтор арқылы ғаламтор арқылы ақша өндіруді тоқтату керек не ол заңсыздық онда адам беттесіп адам адамды көрмей іс әрекет айналысқан мені заңсыздық ол онда былай істеуге де болады қазір оңалайын деген бәле шықты ғой тергеуші сотталатын адам шақырмайды ол қалаймен сөйлеседі телефонына сен кінәңді мойындайсың ба мойындамайсың ба а мына мен сені саған мынандай бапты тақтым мойныңа деп болды ал онда ол қандай тергеу болады ғаламтор арқылы алады да жеке счеттарын бұғаттап қояды иә сөйтіп иә. ол мен ойлаймын ол өте таза заңсыздық ол адамға жасалынатын қорлық онда ешқандай демократия болмайды Демократияны адам бетпе бет кездесіп әркім өзінің кінәсін өзі дәлелдеп бар ма кінәң жоқ па кінәң өзі дәлелдеп берсін а сен тыңда мен де тергеуші болдым мысалы мені тыңдайтын едім, сен мына адамды ұрдың ба ұрған жоқсың ба сен мына адамды тонадың ба тонаған жоқсың ба оны солай дәлелдеу керек енді мен көптеген мына аналарға жаным ашиды алименттерін ала алмай жүр енді ана көргенсіз қасиетсіз әке кезінде сол қыздың артынан жүрді шауып жүгіріп артынан қалмай етегінен ұстап алдын бөгеттеп гүлдерін әкеліп енді үйленді үйленгеннен енді балалы болды отбасы болды той жасады у шу шығарды баланы туды е бір кезде алла араларында бір қара алдарын араларында өтіп кетті енді ол құдай біледі не үшін кім кінәлі бұл жерде қара мышықтың жүгіргеніне ер жағы ма қыз жағы ма бірақ бала туды дүниеге келді бір нәресте оның енді күн көрісі бар сен әкесің құдай оған куә егерде де ондай күдігің болса сараптаманы жасат мынау осының баласы ма осының баласы емес па деп алимент төлеу айналайын сен ұнай ма саған ұнамай ма бірақ төлеуге міндеттісің себебі сен өзің үшін емес ана әйелді асырау үшін емес сен ана дүниеге келген кішкене нәрестені асырау үшін соның күн көрісінде ақша аударасың ол мен ойлаймын ол бір миллион ақша аудармайды әрі кетсе ай сайын бір жиырма отыз мың теңге шығар аударатын енді сен әкелік борышыңды парызыңды өзі мойныңа алуға міндетсің деп санаймын орындамай ма үш ай онда үстіне қылмыстық іс қозғау керек та ешқандай ескерту у шу айқай шу шығармай қылмысқа тарту керек жауапқа тарту керек несін төлесін сосын мына мен қазір қатты қарным ашатыны бұрын енді біздің қазақтың ішінде ондай көргенсіздіктер болған жоқ еді кәрілердің үйіне әке шешелерін тапсырады балалардың үйіне балаларды тапсырады ай ол қандай имансыздық мен соған аң таң қаламын мен мына өзім мысалы әкемді марқұм иманды болсын шешемді өзім қамқорлап сыйлап өзім шеше жерледім қарайттым садақаларын бәрін көтердім біреуіне де қиналған жоқпын сен мен борышым ал енді сол әке шешең сен кәрілердің үйіне тапсырдың ай тапсырсаң онда айналайын сен шығын сен де мойныңа ал сен міндетсің сонда мен ойлаймын әр адам ана сәбиді тапсырды ма балалар үйіне әке шешең кәрілердің үйіне тапсырды ма иә ағаңды ма апаңды ма қарындасыңды ма сен отыз пайыз ақша ғой төлеу міндеті ананың шығынын көтеру себебі сен сезіп тұруың керек кәрілердің үйіне балалардың үйіне адамды тапсыру ойыншық емес ол сенің жүгің сенің де міндетің атқаратын өтейтін оны әр адам сезініп тұру керек мына шекесіне тиіп жатқаннан сонда ғана сезінеді сонда мен ойлаймын 30 пайыз шығындардың бәрі мына кәрілердің үйіне балалардың үйіне тапсырып жатқан адамдардың несінен табыстарынан алу керек отыз пайыз шығын сосын енді бізде мына кеңес мемлекетті құлдырады жақсы ол да құдайдың бұйрығы шығар құлдырағаннан кейін жекешелендіру өткізді мен енді жекешелендіру өткізген көбісін көрдім қалай өткізді мына колхоз қолдарды көрдім ұрлағанда ана трактористке трактордың доғалағын береді машинаның моторын береді а совхоз директоры колхоздың басқармасы жерді алып жатыр бәленбай гектар кеңсесін алып жатыр құрал жабдықтарын алып жатыр ана неміс станоктар дейді ғой машиналар соны алып жатыр ол бәленбай жүз мың теңге біз расын айтқанда мына жекешелендірудің арқасында біз қытайды байыттық қытайға қаншама біздің темірлеріміз кетті сол станоктар машиналар қытайлар байып алды осының арқасында біз байыттық қытайды осы жекешелендіру арқасы міне осы жекешелендірудің несін тексеруге міндеттіміз біз бұл қалай өтті жекешелендірулер неге мынау бәленбай миллионға салынған жатақхана қазір міне астанада бар миллион рубльге салынған жатақхана біреуге бір миллион теңгеге берілді ішінде жүз орын бар жатақханада ол бүгінгі күні сол жендірген адам тұрғындарды тұрғындарға тапсырып жалдауға әр пәтерден әр жатақханадан елу жүз мың теңгеге дейін тауып жатыр а неге сен табуың керек а басқалар неге таппайды а сен соны бір миллион теңге алдың а сен оны қалай бір миллион теңге алдың біз соны анықтауымыз керек біз білуіміз керек мен де білгім келеді мысалы қалай міне мына бір жатақхана тұр бес қабат жүз орын бар ішінде кім қожайыны а мынандай жұмабай ма сәрсенбай ма петров па солар осы қожайын екен жатақхананың олар қызым пайдасын көріп отыр а мен ойлаймын оның бәрі заңсыздық сондықтан мына жекешелендірудің несін аудиторлық тексеру өткізу керек сосын жекешелендіруді өткізген жекешелендіру мамандарын да тарту керек қылмысқа тексерту керек сен қалай мынаны мынандай миллион тұратын затты бір миллион теңге я бір миллион бір мың теңге тапсырып жібердің сатып жібердің өткізіп жібердің көптеген совхоз директорлері колхоздың басқармалары көптеген мүліктерді қағып алды кәсіпорындар директорлері бәленбай мүліктерді қағып алды қалай қағып алды мен білемін ғой мысалы мына баяғыда есімде бар аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып ақтөбеде елек деген қонақ үйде елек керемет орталық тұрған сол үйді жекешелендіріп алды қалай ол ауданның бірінші хатшысы болды мына жердегі ал ол себебі кезінде обкомның бірінші хатшысы левенцов болды трофимов болды солардың золотарев болды золотаревтың арқасында сол мүліктерді сол баяғы бірінші хатшылар жекешелендіріп алды ал оған мен өзім қарсымын сонда оның бәрі тексерілу керек деп санаймын оғанда депутаттардың тікелей қатысы бар тікелей емін жіберуге болмайды деп ойлаймын оны депутат араласу соны мен осы мәселені қатты көтергім келіп отыр себебі мынау жоққа суға кеткен сынып кеткен ақша сияқты ол ақшаны біз қайтаруымыз керек халыққа сосын маған бүгінгі күні ұнамайды ұнамайтыны арнаулы орта жоғарғы оқу орындарының жекешелендірілгені мен біраз оқу орындарын көрдім аралап алматыда астанада ақтөбеде кім қожайыны е қожайыны бәленбай иә ол кім өзі ғалым ба не ма жоқ ол жаңағы мынандай мынандай туғыс болған мынандай мынандай арқасында жекешелендіріп ол. а мұғалімдер кім е мұғалімдерді де көрдім мен сөйлесіп мен айттым сен мына мынандай неден сабақтың мұғалімісің кафедра меңгерушісің а сен өзің мына сабақтың мына ғылымның мән жайын білесің ба жоқ мен тек мына жерге мен зав кафедраға қойды кафедра меңгеруші осыны басқарып отырмын а мен сонда анау институттың бастығынан сұрап сен мынаны неге қойдың кейін басқа адамдар білем а бұл бұның жиені я бұның нағашысы бұның құрдасы бірге досы ауылдасы е сөйтіп біз жеке біз жоғарғы арнаулы оқу орындарын бүгінгі күні ашығын айтсам мал қораға айналдырып жібердік ана қораға жиналған қойлар сияқты кірсін бәрі де қора бәрі орын жетеді әйтеуір далада үшіп қалмасын ұрылар қағып алмасын деп сөйтіп оқу орындарымыздың бәрін құртып алдық қазір бізде сонда дұрыс мамандар да жоқ шын айтамын мамандар жоқ бізде дұрыс мен мына заң орындарын көп аралаймын ғой ана заң орнында жүрген тергеушілерге прокуратура жүрген прокурорларға мен қанағаттанбаймын сөйлеген жеріне мына құжаттарды қарайды ғой солардың айтып отырған шешімдеріне мен риза емеспін мен айтамын айналайын сен өзің прокурор сен мына заңды өзің ұқтың ба түсінесің ба сен қалай прокурор болып отырсың мен айтамын сен қалай тергеуші болып отырсың сен ғой көп мына халықтың алдында мына істі алып жатыр қаншама істерді мен бұздырдым ту анау жоғарғы сотқа дейін барамын бас прокурорға дейін барамын істерді бұздырып қайтадан барып мен ана бір бас прокурорға айтқам сенің прокуратураң қазір балабақшаға айналып кетті кіре отырған балабақшаның балдары сияқты бұлардың бәрінің армандары сот болу сен сот болған пайдалы екен прокурордан гөрі міне сондықтан мен жеке оқу орындары деген сөзге қарсымын ондай түсінікті мен ұққым да келмейді маған қажет жоқ оқу орындары мемлекеттік болу керек депутаттар оған тікелей қатысы бар олар тікелей жауапты депутаттар себебі ертең мына мен міне кетем өзім уақытым келгеннен кейін а менің орныма келетін адам ол мен сияқты білімді бола ма әлде шала білімді бола ма ол ойыншық нәрсе емес сондықтан біз қазірден бастап міне бүгінгі күні қазақстанның болашағын ойлауымыз керек ертең қазақстанды кім басқарады ешектер басқара ма әлде білімді адамдар басқара ма осыны біз бүгінгі күні ойлауымыз керек енді әйел баласын енді айттым ғой әйелге қатты қамқорлық керек мына қаншама аналар шығып митинг өткізіп жатыр талаптар көп талаптар болғанда бәрінің де талабы ана қолында баласы бар баласына ішуіне жеуіне киім киюіне қызмет атқаруына шама жағдай келмейді оны мемлекет қайда ал оны қамқорлық жаны ашитын мемлекет жоқ сонда мен ойлайтым мемлекет арнайы бағдарламаны қабылдау керек ананы қорғауды ананы қорғауды ананы қорғауды жалғыз басты аналарды қорғауға енді біз бәріміз пендеміз ғой енді қыз жігітке ғашық болды сүйді махаббат құрып қалды енді қыз да көңіл болды жігіттерді жігіттер алдайды жүкті болып қалды бала туды соны айтады жалғыз басты дейді жалғыз басты енді болғанда ол ол жалғыз басты емес ол бала бар ғой екі бас біз басты, анан дейміз сол басқа басты ана бейшара болып жүреді күнкөрісіне тірлігіне ақша жоқ анау оны жүкті болған баланы тудырған еркек қашып жүр оған ешкім күш салып жатқан жоқ оны ешкім жауапқа тартып жатқан жоқ ол ауылшын мәнісінде ол да бұл алиментщик болу керек оны дәлелдеу керек та сараптаманы өткізіп осының баласы ма осының баласы осыған алимент төлеп тұру керек бірақ мемлекет өзі қамқорлығын алу керек біздің қазір менің маған уайымым қазақтың санын біз көтеруіміз керек себебі мына жақта қытайдың айдаһары отыр бір жарым миллиард миллиард халқысы бар мына жақта орыстың аюы отыр жүз қырық миллион халқысы бар екі ортада біз қазақ жоқ дегенде алпыс жетпіс миллионға жетуіміз керек егерде де болашағымыз болсын десек Ал болашақ болсын демесе онда біз жүре береміз қалған қосқанмен өмір сүріп сосын сот деген мәселе өте көкейтесті мәселе соттар менің ойымша менің заңгерім ол соттар сайлану керек себебі қазір қараймын көптеген соттар біліміне орны сәйкес келмейді енді тағайындайды оларды сосын олар сайланбағаннан кейін жауап беретін адам жоқ олар тек ана жоғарыда бастықтан қорқады әкімнен қорқады сосын президенттен қорқады басқа ешкімнен қорықпайды сот сонда мен айттым сотқа қырық жасқа келген он жылдық тәжірибесі бар заңгерлік сондай адамдар сайлану керек сотқа сосын соттар мына аудандық қаланы облыстық соттың мына нелер сайлану керек ал енді облыстық соттың аудан сот қалалық соттың жоғары соттың сосын облыстық соттардың алқаларының мүшелері олардың бәрі сайлану керек сосын бұлар сайланған адамдар не қылғаннан кейін өздері ортасынан жиналыстарын өткізіп төрағаларын өздері сайласын кім болады төраға соттың төрағасы болады алқалардың соттық төрағасы болады алқа деген жаңағы латын тілінде коллегия дейді ғой солар бола ма сосын мен ойлаймын бізге халықтар ассамблеясы ол қоғамды өзің қажеті жоқ мемлекетке неге біз оны мемлекет асырау керек жиырма бірінші жылы халықтар ассамблеясына 5 миллиард теңге жұмсалды қазір міне жиырма екінші жылы естіп жатырмын алты жарым миллиард теңге жұмсалды халықтар ассамблеясына оның бізге керегі бар ма қазақстанға керегі жоқ сонда мен бұларды таратып жіберу керек оның үстіне бұлар өздері депутаттарды да ұсынады екен халықтар ассамблеясы бұл не деген семіздік қазір мен мына естіп жатырмын халықтар ассамблеясының мүшесі кім а баяғы атты қазақтар екен атты қазақтар баяғы назарбаев өзі тірілткен сол өзі жоғарғы атаман болып жүр бұған жаңа шоқпарын берген нұрсұлтан әбішев ынашев верховный атаман міне осылар халықтар ассамблеясының мүшесі болып жүр осы жемлі осы арамтамақ осы халық қырғандар ақ патша халықты қыруға пайдаланатын еді атты қазақтарды сосын біз бір тұтас мемлекетпіз қазақстан шет тілде латынша айтқанда унитарный государство бір тұтас бізге екі палаталы парламент не керек сонда мен ойлаймын мына бізге сенатты тарату керек бұл тек мемлекетке артық шығын не керек сенаторлар ұйықтауға баратын ана жерге ұйқысын қандыруға иә иесіне отыратын бізге адамдар керек жоқ сонда міне мәжіліс жарайды парламент бір палаталық мәжіліс былай жарайды қазақстан ол менің міне осы нелерім қысқаша түрдегі бағдарламам халқыма неғым келеді сенгім келеді үміттеніп отырып халқымды сосын шақырам барлығыңды маған дауыс беруге шақырам.